силикаттардын гидролизи күчсүз кремний кислотасынан пайда болгон силикаттар гидролизге дуушар болот бир аз силикат клейден же натрийдин силикатынын суудагы эритмесинен алабыз ага фенол фталиинден кошсок мала кызгылт түскө өзгөрөт бул эритмеде гидроксид иондор бар экендигин далилдейт гидроксид иондор туздардын гидролизинен пайда болду